Em uma panela, a gente vai colocar 100 ml de água e 2 colheres de maisena. Eu dou uma mexidinha para que a maisena dissolva na água antes de colocar no fogão. Vamos levar em fogo baixo até que ela vire um creminho. Aí é só colocar em um outro potinho e deixar amornar. Essa etapa não é obrigatória. Depois de morna, vou misturar na maisena um pouco de creme hidratante e um pouquinho de óleo de amêndoas. Eu lavei o cabelo com shampoo neutro e agora com ele ainda bem úmido, eu vou aplicar a mistura. Eu coloquei óleo na mistura, eu não aplico perto da raiz, só da orelha para baixo. vou deixar a mistura agindo no meu cabelo por algumas horas e vou aproveitar para fazer outras coisas. E quando eu sinto que meu cabelo já tá bem durinho, eu volto pro banho para tirar todo o creme. De banho tomada, eu seco o cabelo um pouco com a toalha, sem esfregar, só dando leves apertões para não dar estática. passo um pouquinho de óleo de amêndoas nas pontas para evitar que elas fiquem muito ressecadas com o secador. Eu não escofo meu cabelo enquanto ele tá molhado. Eu só passo os dedos para dar uma desembaraçada, sem puxar muito, começando de baixo para cima. Eu seco meu cabelo normalmente. Sim, eu seco o cabelo ouvindo música.